همسایه دیوار به دیوارم خوابیدی و من هنوز بیدارم تو ماه سپیدی که نمیتابی من ابر سیاهم که نمیبارم من تا تو چقدر راهه دیوار من انقدر کوتاه انقدر که وقتی که تو خوابیدی معلومه که من هنوز بیدارم تو نقطه پیوند شب کاش میبری و خوب نمیدوزی روزم به شبم دوخته شد با عشق تا صبح